Merhaba, bugün beraber Creo Parameter 4.0 Flexible Model özelliklerinden Move ve Rotate komut hakkında bilgi vereceğiz. Kısa bir bilgi. Burada modelimizle ilgili yüzeyleri seçiyorum gördüğünüz gibi. Yüzey seçimlerinde daha kolay seçimler yapabilmek için filtrelerden faydalanabilirsiniz. İstemediğiniz yüzeyleri bu şekilde yüzey seçimlerinin dışında bırakabilirsiniz. Buradaki amacım şu anda var olan modelin üzerindeki şu bütün yüzeylerin şöyle göreceğiniz şekilde seçildikten sonra döndürülmesi ile ilgili bir örnek yapacağız. Move komutuna tıkladıktan sonra ister free olarak istersek belli bir eksen etrafında dönme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela modelimizi bu şekilde döndürmek işlemini gerçekleştireceğim. Diyorum ki 90 derece çevirsin. Çevirme işleminden sonra attachment bölümünde burada farklı opsiyonları kullanarak attachment iptali gerçekleştirebiliyoruz farklı topolojik sonuçları bize görüntülemesini söyleyebiliyoruz burada gördüğünüz gibi. Nihayetinde oluşan geometriyi bu şekilde modelimize çevirmiş olduk. Yine rotate ile ilgili bir başka örnek olarak mesela buradan geliyorum bu modelin üzerindeki şu yüzeyi diyorum. Döndürmek istiyorum, taşınmak istiyorum. Orada diyorum ki yine bir eksenin olması gerekiyor. Şu eksen etrafında diyelim ki döndürmek istiyorum. İşte ne kadar döndüreceksem örneğin 18 derece, 45 derece çevirmek istiyorum deyip bu şekilde döndürme işlemini gerçekleştirerek modelimizle ilgili düzenleme yapıyoruz. Aynı şekilde model üzerinde geliyorum diyorum ki şu görmüş olduğumuz yüzeyleri taşımak istiyorum diyorum. Move et diyorum. Şuradaki eksene göre taşıyacağımı belirtiyorum gördüğünüz gibi. OK dediğimiz zaman modelimizi bu şekilde importla olsa, kendi modelinizde olsa kolaylıkla düzenleyebiliyorsunuz.